mana ambek aku, aku Ita Valentina di channel Iki. Oke, video kali ini adalah ya semacam dokumentasi dari pengalaman dimana aku suwe gak tahu nang Jakarta terus berapa lama ya mungkin mulai 2003 2003 17 tahun 17 tahun gak tahu nang Jakarta dikarenakan yo banyak hal uh, yo di video ini akhirnya aku iso nang Jakarta mana dan berapa perubahannya sangat signifikan ya Di mana tahun 2003 itu sing paling hits sing paling dari Primadonna nang Jakarta itu adalah Dufan Dunia Fantasi which is yo yang mana <laughs> yang mana aku sih cilik saat itu saat sih sih balita balita manja gitu ya dan aku comeback ke Jakarta pada saat wes jadi ada wes jadi dewasa secara usia ya secara usia semoga pengalaman ini kalian iso apa faedahnya e, di mana pertumbuhan ekonomi dan so good good good good, good men menyulap Jakarta iso jadi megapolitan ya dimana sih 2003 itu saya nggak ono apa-apa Dufan paling hits dan saya kira pas ono Grand Indonesia terus Plaza Indonesia terus hmm, banyak hal sing berubah terus Jakarta wes cekak suwe-suwe introne wes langsung aye, let's go to the process I make you mine? Stay a minute, another minute. rush now, never gonna rush No, My life's in a slow-mo, always in a slow-mo I still show up on time Stay a minute, another minute Hold on a sec, love is moving Kita lang natin para kira ni Chris ano ondo dal nene Yeah Hold on a second, love is moving Ya, kearifan Jakarta ya Dagang pokoknya Jakarta keras bos another Bakul dan mobil kacek satu jengkal Kayak orang Thailand Kayak orang Thailand Keretanya datang, tokonya tutup Tapi ini enggak, tetap tatak Stay tatak, jualan Kearifan Jakarta need no coffee yet I've got no makeup How do you look so fine? Bust up, bust up How did I make you mine? Stay a minute, another minute Hold on a second, I love this moment, yeah Stay a minute, another minute Hold on a second, I love this moment When oh, we take our time to make love Promise you I'm not wasting time In the bathtub We don't gotta rush, no Never gonna rush, no My life's in a slow-mo Always in a slow-mo I still show up on time Stay a minute, another minute Hold on a second love this moment love is mau parkir dulu ya ini masuk masuk di loket parkirnya wah udah berapa tahun ya nggak kesini dari TK eh, gue masih sebiji upil sampai sekarang baru kesini lagi ya udah kita penasaran mau nostalgia sama masa kecil yang sempat iya, ya, asik sama anak dan lihatlah tuyul-tuyul ini alright kita masuk alright alright alright ada layar cukup oke oke oke wow oh it's it's great awas jatuh permisi ya ya sini loh Permisi. Eh, jangan lagi. Band, band. Lihat itu orang-orangnya setor nyawa. Ya, kita akan segera memasuki petualangan ala-ala Indiana Jones di Arung Jeram. Oke. Okay. Semangat. Sekarang kita mau ke Arung Jeram. Semangat ya. Aduh, udah kacau, udah kacau. Udah naik beberapa kacau. udah kacau. iya ya kalau tiketnya itu ya harga normalnya kan 325 itu Dupan aja terus tiket asli SeaWorld aja itu 115 jadi kalau yang beli yang 375 plus annual pass itu kita lebih murah jatuhnya kalau harganya Dufan itu 325 berarti masuk SeaWorldnya cuma 50.000 aja dari 115 ya kan untung kan oke rekomen banget yang harga 375 dapat annual pass dan bisa masuk di Dufan dan Seaworld tahun ini itu ubur-ubur dari tadi dekorasinya tentang ubur-ubur soalnya oke kita masuk alright kita sepanjang lorong bisa kita lihat ya